大家好，我是老爹。今天呢，我来到彩券啊，要做什么？彩放黑啊，哦，台彩放黑啊，所以呢，今天要来干什么？很多网友在问我说，老爹，三九二盒到底是要一张一张一注一注买，还是要一次这样子电脑快选？老爹今天做一个实测，一注一注买买一百一百组，跟另外一个是什么？一次一百组电脑快选，到底要选哪一个？ 小朋友才做选择，老爹一次全部买给你们看，好不好？所以今天我们到彩券行不要 Let's Go。你看到彩彩，五月十六号到六月四号，哦，三九乐和二和，本来单注奖金是一一二五，现在提高到一千五百元。这时候棒黑啊，不去不去，赶快给他薅羊毛，要等到什么时候？好，我们准备来去下注，走，Go follow me。我要买一百一百组的三九二和。 电脑快选跟三九二合一张一张按这样可以吗？可以啊，可以哈。啊，我可不可以进来拍一下？可以啊。来来来来，我们进来跟大家看一下。来走，来让观众看一下怎么按。来来来，看一下，按这个快选，然后呢，按你这样这样按要按一百次哦。对，是的。哎，呀，按会中奖的哦。不中的可以拿来退钱吗？ 嗯，那就下次再加油。 <laughs> 我想说，如果可以推荐的话，那这间彩蛋还要被大家买爆的感觉。好，我这按十张就那么久，一百张按多久？那你再按十张，再来再来，好了再来再来。那如果我要那个电选一次一百组要怎么按？一百组。对，按这里。 十十组，然后这样子按下去，它一次跳出来就是十张。我要买一百组呢。一百组按十次，是这样子吗？对，是这样按十次。哼，然后按确定。哦，它一次出来就是十组。这样一百组观众看的会比较快一点。好，那你继续按，你一百一组把它按出来。啊，一百组把它按出来。因为你那个一组一组，这个要按一百张太久，你先把那一百组的。 新鲜的，我们先把它炸出来给观众看。哦，这样子前前在跳，心脏很痛哎，这个没有中回来真的是不行哦。朋友们，你看，按了哦，一百组。哦啊，这里他继续按啊，因为他有客人。好，我们先先把它中断一下，你看，这样一张十组，有没有？一、二、三。 四、五、六、七、八、九、十。哎，他按到十一组吗？一二三四五六七八九十十一。哎，他按到十一组。好吧，他硬按十一组给我。 <laughs> 我们要删掉一组吗？还是老爹这组我把买下？还是有观众要？好了，都把它买下来了。这是彩彩券行的阴谋。这是彩券行的阴谋。好。 啊，另外的那个一百组继续帮我压哈，好，继续另外一百组继续帮我压。Hello，大家好，我是老爹，来一百张，我们小姐好不容易辛苦按出来，看一二三四五六七八九十，有没有？一二三四五六七，按那七折丁，然后再来一二三四五六七八九十，一二三，几百张。 来壮观不？来，来来来特写一下，特写一下，特写一下。是二十号。哦，特写一下，哦，都是一组，二十五块，二十五块，个二十五块，安尼有无？特写一下，好，好啦，再来，来我们往后拉一下，然后你看到这一百张哦，这里简简单单的十张，一二三四五六七八九十，安尼一张十组，也是一百组，好。 今天老爹能不能发财，能不能赚大钱，就看今晚啊！等一下哈，老爹会来在这里，再帮你们做一个统计。很多人说电脑里面有没有数字都会打一样的，我把数字打一样，再贴出来跟大家讲，是不是真的有一样的数字会同步出现在这一百张里面？到时候全部计算给你看。好，OK，来，大家好，我是老爹。 拿到彩券，第一件事情要干嘛？就是要到庙里面来拜拜啊，对不对？要到庙里面来拜拜，对不对？好，来，我们来祈求神明，就是说我们今天会中大奖。好，来，我们来拜拜供香炉。进来。这个庙啊，老爹有很大的一个渊源在。 怎么说呢？啊，你可以往那边配合。这个庙对老爹有一个很大的个影响。有一年呢，哈，就是应该是今年吧，我们经过这个庙，然后我老婆呢，就只是顺手在那里两只手拿起来拜拜，然后求说，哎，看看可不可以让我们彩券行开个大奖。结果那一天晚上，我们真的中五三，哎，不中那个大乐透集资一百万的一个大红包。然后呢？ 更神奇的是，我老婆一直想要还愿，一直找不到这家庙。有一天呢，经过了找到这家庙的时候呢，她来还愿的那一天哦，我们马上呱呱的又中了一个一百万的大奖。这个庙非常的灵，非常的非常的神奇，所以老爹呢特地今天呢跑到这里面来，然后拿这个彩券，然后看看能不能集气。哦，那如果说真的也中到大奖，我就把这个东西拿去捐去给一个。 孤儿院的所得，好不好？好，只要回本，我就拿去捐出去，好来。 哎，大家好，我是老爹。来，这两百组的彩券，很多人都都期待说它到底会中多少哈。来，我们现在直接来去兑奖。哦，都要兑很久。来来来来，对啊。Hello，麻烦帮我兑奖一下，先兑散张的。我们先兑散张的。总共是一百组单张的。 然后一百组一组那个电脑快选都都一百组都电脑快选的，但是一百组是单张单张，另外的是十张就是十组十组十组电脑快选的。这个作业会很冗长，我们准备快动作。快点，百张都没中，一百张一张都没中。 共职也好啊，共职也好啊。然后那个对那个一百组另外的电脑的。啊啊，有了有了有了！要借我看一下，借我看一下。这张啊是中哪里？等下再来找找看。好，再来。多重三千？哦哦，是中一千，还是中三千？中三千。这张中三千哦。这张是有两组。这张中两组哦。 这张是一组，这张我中一组。哎，这张也中一组哦，这张也中一组。哇哦，哦，好，还有吗？还有吗？再多一点，再多一点，再多一点。不会掉了，孩子坏掉了吗？ 好，那那个那个明饰借我一下。好，来来来，我们来这边看一下。你看这，一千五，哦，这有中两组的，一组一组，哇，全部都电脑快选中哎，啊，反而一百张的那个一张一张的全部都没有中哎。好，那老爹今天总结就是这样子。哇，来来来，谢谢。 收到七千五百元，不用扣税啊！一千、两千、三千、四千、五千，这是老爹的本钱，哎，这是老爹的本钱，好，这老爹的本钱，啊，这两千五，老爹要把它捐出去，好，我们想办法看看要捐给什么慈善单位，哦，好，我们下次见，拜拜。好，老爹再这一个分享一下，哈，你看这一张一张没有打勾的，代表是没有中，这个一一注一注买的专波 m b o 然后只有这里有中的打勾这个哦，其中有一个有一组哦是中两两个，剩下这里也是都全部都没有中的，哦全部都没有中的，嗯那所以这次的分享重点就是不知道是真的假的啦，哦但以后实测我们继续来继续来做电脑快选一次多一点的几率绝对比较高哦，那一张一张的金价是捞屎哦。